ijtimoiy tarmoqda e, juda ko'p muhokamalarga juda ko'p deylik prosmotrlarga sabab bo'lgan video chiqdi mhm. mana mana shu video bo'yicha tafsilot so'rasak sizlardan voqea nimadan boshlandi endi savolga javob berasizmi beravering bugun endi biza e, mana mustaqillikka o'ttiz yilligiga bag'ishlangan o'rta chirchiqda e, bayram uyushtirilibdi xalq uchun shu yoqqa do'stim feruza jo'rabekovni o'sha e, hudud deputati e, taklif qildilar biz bordik birgalikda e, o'sha tadbirni yoritib o'sha yerda qatnashish uchun borgan holatimizda o'sha darvozasini oldiga kelganimizda kiraverishda ichki ishlar xodimlari turishgan ekan bir olti yettita milliy gvardiya xodimlari ham bor o'sha yerda bir ellikga yaqin yosh bolalar ota onalar ayollar turishibdi keyin biza borayotganimizda bizani o'tqizib yuboryotgandi o'zi aslida keyin e, feruzani shu hudud deputati do'stimiz e, feruza so'radi nimaga buncha odam turibdi bu yerda deb keling mana mana shuni feruzaxondan so'rasak mhm. <clears throat> haqiqatdan ham bugun chirchiq tumanida bayram edi mustaqilligimizni o'ttiz yilligiga haqiqatdan ham bir yaxshi yaxshi e, xalq tanigan san'atkorlar kelgan yalla guruhi molda asalxo'jayeva e, xullas ko'p san'atkorlar kelgan va shu bilan birgalikda ovoz tashqarida amfiteatrda bo'layotganligi uchun ovoz juda jarangdor bo'lganda endi biz to'g'ri salgina kechki bordik bayram boshlanib qolgandi va kirish darvozasiga yetganimizda bir ellikdan ellik nafardan oshiq bolalar endi u bolalar bayramga kelyapmiz deb alohida bir kiyinib kelishmagan bir oddiy ko'rinishlari unchalik ham anaqa bo'lmagan bolalar o'rta hol oila o'rta hol oilalarni farzandlari va bir olti yetti nafar ayol bolalar ko'targan ayollar ham bor turishibdi endi u ichki ishlarga meni taniysizmi deganim o'sha hududni deputatiman asosan hamma ichki ishlar mm, taniydida endi ko'proq и e, kirib ketgan paytimizda e, bular bolalar nima edi e, bolalar hammasi bizga qarab turibdi bizni o'tkazib yuboryapti lekin u bolalarni o'tkazmayaptida keyin nima uchun bu bolalar turibdi bu yerda bular ham o'tsin dedim men shunaqa desam yo'q to'lgan anaqa to'lgan a men aytyapman tashqaridaku bayram tashqarida amfiteatrda bemalol atrofdan ham turib ko'rish mumkin kirib ko'raversin endi bolalarku bola ko'rmasa biz kirib nima qildik bolalar kirsin birinchi o'rinda deb endi shunday shoshib anaqa qilib turibdi endi bolalarni anaqa holatini aytyapmanda ko'rgisi kelib mm, endi bayram haqiqatdan asosan bolalar uchunda bayram birinchi o'rinda bolalar uchun kirgisi kelyapti va shu joyda kiringlar kiril endi man deputat bo'lib turib man o'zimcha kirib ketsamda va bolalar shu yerda qolib ketishi men bilmayman boshqalarga qanaqa masalan menga yomon ta'sir qiladi shuning uchun kirsin bolalar deb bolalarni kirgizib yubordim nima uchun kirgizasiz nima uchun kirgizasiz deb mana shunaqa e, qarshiliklar bo'ldi men aytdim ichkarida o'zim tartibga solib turaman endi pedagogman o'zi bolalarni o'zim tartibga solib turaman ko'rishsin birpas ko'rsin o'zi tugaydi yarim soat bir soatda tugaydigan bayram chiqib ketadi keyin deb shunaqa dedim shu paytda bitta shu bola ko'targan ayol e, dar o'sha darvozadan kirib ketayotgan joyda o'sha ichki ishlar xodimlari haligi ayolni oldini to'sib ushlab olgan qo'lidan ushlab olganda kirmaysiz deb orqaga qaytarib chiqarib yuboryaptida keyin jahongir o'sha joyda e, nimaga kirmaydi bu ayol bu ayol ham kirsin deb haligi ichki ishlarga qarshilik qildi bilasizmi nimaga man hayron <laughs> qoldim ichki e, ishlar xodimi shu ayolga e, o'rta yoshli ayol kelinmi birovni qizimi u kim bo'lsa ham bir ayolda endi bola ko'tarib qo'lini yana bolalari ham bor qo'lida bola turibdi ayolni qo'lidan mundoq ushlab darvozadan orqaga tortib ko'chaga itarib tashlayaptida ya'ni itarib tashlaganda ham ani qo'lini qo'yib yubormayapti tortib bitta qo'li bilan tortolmasa ikkinchi qo'li bilan tort man aytdim nimaga unaqa qilyapsiz kuchlatyapsiz bu ayolga nimaga qo'lidan unaqa ushlab oldingiz qattiq bu nima qildi bu sizga deb savol berdim qo'yib yuboring u ayolni unaqa qilmang degan savolni berdim keyin u e, ichki ishlar xodimi endi ismini bilmayman man bilan gaplashib ketishni boshladi aynan e, nizo nimadan boshlandi nizo shundan boshlandi shaxsan manga nisbatan keyin manga qarab yurib keldi san bitta nima komandant qo'ysan san ne unaqa qilsan san e fuqaro u u bir ayol unga bunaqa qilib erkak kishi kuch ishlatishi umuman noto'g'ri ichki ishlar xodimi bo'lsa ham o'ziga u ichki ishlar xodimi bo'lsa undan keyin shu bilan ayollar ham haligi ichkariga kirgandan keyin e, bizani o'zi ichkariga qo'yib o'tirdi erta bir e, o'sha ichki ishlar boshlig'ini o'rinbosari bor ekan bir alohida boshqa formada yuribdi e, keyin u mandan so'radi kimsiz dedim man jahongir to'laganovman mana shunaqa uchar shahar kengashi deputatiman tadbiringlarga mehmonga chaqirdi keldik deganimda keyin ha dedi u ketib boshqasi bilan gaplashib ketdi feruza e, hammamiz ichkariga kirib ketayotgan paytimizda mani alohida ushlab qoldi keyin o'sha ichki ishlar e, rahbar e, o'sha boshlig'ini o'rinbosari chekkaga chiqib ketgan holatda man kuzatib turdimu telefonda kim bilandir gaplashdida qaytib keldida qaytib kelib unga olib bor buni anaqaga olib bor deyaptida endi o'zlarini pomga ya'ni milisaxonaga olib bor o'sha yerda gaplashamiz buni deb turib moshinaga bos deyaptida moshina yettiq dedi ha man hmm. aytyapman e moshina yettiq qilaring dedi boramiz o'sha yerda gaplar kabinetda gaplashamiz bu bu bilan borib moshina yettiq qilaring dedi endi men sal bolalar bilan yurgandim to'xtadimda endi nimaga qo'yib yubormayapsizlar bu deputat bu tegmanglar qo'yib yuboringlar masalan men bilan kelayotgan odam o'sha bizni bayramimizga bizni tumandagi bayramga men bilan kelayotgan odam qo'yib yuboringlar desam qo'yib endi birinchidan o'zi aslida boshidan qilsak bo'lar ekan efirni chunki o'sha bolalar turgan holatini masalan hozir xalq tushunmayotgan bo'lishi mumkin nimaga janjal qilyapti bular yana ichki ishlar bilan bular o'rtasida janjal bo'lyaptimi deyishi mumkin lekin aslida o'sha agar biz boshidan qo'yganimizda haqiqatdan ham o'sha yerda bir o'ntadan oshiq yigirmata mm, o'sha ichki ishlar xodimlari umuman formali xizmatdagi yigitlar hammasi o'sha bir ellikdan oshiq odamni bolalar asosan bolalar bir agar olti yetti nafar ayol bo'lmasa ichida asosan bolachalar o'sha bolalarni ushlab turgan holatidan boshlab olganimizda agar to'g'ridan to'g'ri efirni bunda bu efir bilmayman u juda juda yomon qaltis holatdagi efir bo'lgan bo'lardi birinchidan ikkinchidan keyin e, boshlandimi haligi endi o'zimizni tuman qo'y e, shu chiqarmaylik shuni internetga yo bu boshqa desam qarasam jahongirni ichki ishlar xodimlari ushlab qo'lida tortib olib ketyapti va o'sha boshlig'ini qayta qayta so'radim efirda u keyin tan olmadi aytgan boshliq aytdi olib bor tiq moshinaga e, olib borlaring tiqlaring moshinaga bu bilan o'sha yerda kabinetda pomda gaplashamiz deb aytgan shaxsan o'zim eshitganimdan keyin keyin jahlim chiqishni boshladi endi nimaga ushlayapsizlar nimaga jahongir urushyapsizlar deb shu holatga e, bayonot berasiz yo'q man o'sha ichki ishlar xodimiga savol beryapmanda man hozir qaysi qonunni buzdim san mani o'sha o'zingni idorangga olib ketmoqchisan desam savolimga javob bera olmayaptida siz bizani deydi mana shu yerda o'zimizni ishimizni e, amalga oshirishga siz qarshilik qildingiz deyapti e agar bir ayolni hech qanaqa bir qonunni buzmagan ayolni qo'lidan ushlab unga ishlatsayu man unga qarab tursam qanaqa qonunga to'g'ri keladi ikkinchidan agar shu agar qonun buzganim bo'lsa mani mayli man roziman jarimaga tortadimi balosiga tortadimi battariga tortadimi to'g'rimi bu yerda hozir bularni undan keyin bu yoqda mani qo'limdan ushlab ikkitasi chekkadan olib ketmoqchi man aytyapman san nimaga mani qo'limdan ushlayapsan qaysi qonunni buzdim o'n marta so'raganimdan keyin bitta o'sha yerda ikkita moddani aytib mana bu qonunni buzdingiz mana bu qonunni bitta moddani ikki martadan aytdi ellik to'rtinchi modda ikkita modda aytdi kema unga yetolma ho'p bu moddada nima ko'rsatilgan ya'ni kuchlatish mumkinmi shu moddaga asosan masalan qanaqa holatda ichki ishlar xodimlari kuchlatishi mumkin misol to'g'rimi davlat xoini bo'lsa yo bir boshqa bir og'ir jinoyatlarni sodir etgan bo'lsa qilgan bo'lsam agar yo ichib olib bir to'polon qilayotgan bo'lsa jamoat joyida misol qarshilik qilayotgan bo'lsa keyin qilsam уже э, jonli efir yoqilgandan keyin telefonda ungacha ancha mojaro bo'ldi ungacha mojaro bo'ldi buni olib ketmoqchi men aytayapman, ey qo'yib yuboringlar qo'yib yuboringlar va bu men bilan kelgan deputat bu ham chirchiq shahar deputati qo'yib yuboringlar deb qayta qayta aytishimga qaramasdan ular umuman e'tiborsiz meni tanib turibdi men o'sha yerda bekorligiga so'rayotganim yo'q men taniysizmi chunki ular hammasi taniydi meni o'sha joyda tug'ilganman o'sha joyda o'sganman shuncha yil yashaganman rahbar bo'lib ishlaganman ularni birortasi men tanimasligi mumkin emas da har kuni ko'raman men ularni masalan o'sha joyda ham boshqa joyda tumanda ham tadbirlarda ko'radi ular meni har hamma tadbirda qatnashamiz ko'radi qanday meni tanimaydi ataylab tanimaganga olyapti birinchidan tanib turibdi chunki men borayotgan joyimda qo'yib yuboryapti biz bizga bizni o'tishimiz uchun yo'l ochyapti lekin boyagi turgan bolalar va ayollarni o'tkazmayapti keling mana mana shu o'rinda bitta savol aynan e, siz kirib ketayotgan paytda sizga ruxsat berildi va aynan oddiy o'rta hol yashaydigan aholi qatlami turibdi siz kirib ketmoqchisiz ko'nglingizda nima hislar kechdi shunda men o'zim shu institutni bitirganimdan buyon maktabda ishlaganman o'qituvchi bo'lganman zam direktor bo'lganman direktor bo'lganman bolalar men uchun hamma narsada meni ko'proq o'sha ichimga o'sha ko'nglimdan o'tgani endi bolada uni qanday siz qaytarasizda shu bayram ko'raman deb shu mahallalardan kelganda o'sha bolalar shu ovozni eshitib hozir to'y bo'lsa ham o'zimiz ham masalan yoshligimizda ham to'y bo'lsa yugurib borib ko'rardik masalan qiziqardik u yerda kelgan artistlarga qiziqardik masalanda endi ular ham masalan shu ovozni eshitib kelganda haligi kiyimlari eskigina ahvollari ham unaqa bayram uchun alohida tayyorlanib kelmagan u bolalar endi shuni ko'rgisi kelyapti ular u artistni umrida ko'rmagan bo'lishi mumkin masalanda e, masalan biz uchun bayram unchalik bir ahamiyatli emas desak xato bo'lar balki biz uchun ham ahamiyatli to'g'ri baribir borasiz odamni ko'ngli ko'tariladi bayram shukuhi bor masalan bizda ham lekin bolachalik emas haqiqatdan ularda juda olam olam taassurot qoldiradida endi aynan ichki ishlar xodimlari shu bolalarni o'sha bayramga kiritmayotgani bu bilasizmi o'sha bolani qalbida ko'nglida juda katta jarohatni qoldiradi va ichki ishlar xodimlariga nisbatan nafratni uyg'otadi ya'ni bu ichki ishlar xodimlari kimlar bola uchun bu davlat bu vatan bu o'sha himoyachi vatan himoyachisi degan fikr uyg'otamiz biz maktabda bolalar o'qitayotganimizda a bular aynan o'sha himoyachilar bayramni boladan ajratyaptida bu juda katta yomon yom, yom, qoldiradi bolalarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik buni piar deb hisoblashadi endichi bitta gap aytaymi piar deb hisoblaydimi boshqa deb hisoblaydimi biza o'zimizni vijdonimizni oldida to'g'rimiz и e, mana shu narsani haqiqatdan ko'rib turib holatda bu narsaga befarq bo'la olmadik bo'ldi uni qanaqa hisoblasa o'zini fikri yana bitta narsa borda uzr gapingizni bo'ldim qarang agar men o'sha joyda telefonni yoqib efir boshlamaganimda va buni to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy tarmoqda ko'rsatmaganimda ijtimo e, o'sha o'sha joyda turgan ichki ishlar xodimlari jahongirni olib ketardi chunki meni masalan ichki ishlar xodimini urishga turtishga xohishim ham yo'q meni ularga kuchim yetmaydi ham masalan lekin ular o'sha joyda jahongir o'zini telefonini olib efir qilolmasdi u yerda chunki qo'lidan ushlab olgandi ichki ishlar xodimlari o'rab olgan ushlab olgan u efir ham qilolmasdi boshqa ham qilolmasdi agar o'sha joyda men buni videoga olmaganimda ya'ni kamerani yoqmaganimda ular jahongirga juda qaltis gaplar gapirayotgandi kimsan bu yerda sen nega bu yerda bizni zo'ravonlik qilyapsan sen kimsan biz kirgizmayotgan odamlarni kirgizib yuborasan sen nimaga biz masalan o'sha kirgizmayotgan odamni tortib olib ketayotgan joyimizda sen qaytarding bizga qarshi ana ayniqsa o'sha e, videoda ham ko'rish mumkin ko'zlarini ola kula qilib shu darajada qattiq urishyapti şey nima bo'libdi kimsan sen kimsan tushunmaymanda bitta narsani bizni shu darajada jahlimiz chiqishiga ular sabab bo'ldi va ular turtki berdi bunga men o'zimni tumanimni masalan bu butun dunyoga ko'rsatishga yo bo'lmasa ijtimoiy tarmoqda sharmanda qilishga tuman xohishim yo'q men xohlamayman chunki tumanimni yaxshi ko'raman o'sha joyda tug'ilganman o'sha joyda o'sganman umrbod yashaganman o'sha joyda yana bir mavzu ko'pchilik o'ylashi mumkin har xil fikrlar bo'lishi mumkin hokim bilan qanaqadir ziddiyatli vaziyatlari bormi yoki munosabatlari yaxshimi degan savol tug'ilishi tabiiy hmm. yo'q man e, tumanimizni hokimini olimjon nurmatovni judayam qattiq hurmat qilaman ustozimday bir akamday otamday ko'raman u masalada hech qanaqa bir e, hattoki o'sha efir paytida ham shu narsani o'ylab turdim ya'ni bu tumanimiz rahbariyatiga tumanimizni bir э, otasiga nisbatan noto'g'ri bo'lyapti lekin lekin ayni o'sha paytda o'sha kamerani yoqmaganimda jahongir do'stimga ham ya'ni men uchun men bilan borayotgan odam uchun ham noto'g'ri xatti harakatlar bo'layotganini ko'rganim uchun ham shunaqa qilishga уже majbur bu yerdachi mana qarang yana bir narsaga alohida aytish kerak man o'sha jonli efir feruza yoqqanlaridan keyin feruza aytyaptida siz jahongirni olib ket dedingiz mahkamangizga moshinaga tiq dedingiz desa anavi rahbari bo'yniga olmayaptida aynan o'sha efirda bu yoqda xodimi manga man bilan tortishib turgan joyini alohida eshitsangiz olib ket olib boraman deyapti olib boraman deyapti man olib boraman borasan man borishim kerak sabab asos nima desam borasan narigi boshlig'i o'rinbosari kelib turib man nima narusheniya qilganimni tushuntirib beringlar manga qaysi qonunni buzdim desam maska taqmagansan deydi u oxirida o'sha xayoliga kelib qoldi ha endi oxirida nima uchun masalan biz birinchi kiritganmiz, aytmadi maska deb ha yo'q uni qo'yavering bu yerda bir savol uyg'onmoqda-da menga qachondan beri maska kiymagan odamni mahkamaga olib boradigan bo'lib qolishdi aslida maska kiymagan odamga fuqaroga unga agar e, javobgarlik tortmoqchi bo'lsa bitta qog'oz olib o'sha yerda bayonnomasini tuzadi-da, jarimaga tortadi bo'ldi u mahkamaga borishga majbur emas u nimaga qaysi zakazga asosan yo kim bilan telefonda gaplashib mani gumonim bu shaxsiy fikrim bu uchun qanaqadir manga ayblov qo'ymasin yana bular bulardan уже har taraflama ehtiyot bo'lishga harakat qilyapti odam tushunyapsizmi qachondan beri fuqaro agar maska taqmagan taqdirda mahkamaga olib borib yerda uni muhokama qiladigan bo'lishdi qonunda belgilab qo'yibdiyu maska taqmagan odamga ma'muriy shundoq o'tiradi bayonnoma tuzadi bo'ldi hech nima boshqa uni qo'lidan ushlab unga kuchlatib uni mahkamaga olib borish degan hmm. joyi yo'q yana eng asosiysi aytish kerak bo'lgan narsa deputatlik to'g'risida maqomda yozilgan aynan deputatning e, moddasida daxlsizligi ko'rsatilgan men aytib turibman deputatman deputatman deb men nima uchun qayta qayta deputatman deyapman u yerda men deputatman deb bir kattasini yo bir maqtanish yo bir piar qilish boshqa emas maqsad biz deputatmiz siz bunga ya'ni bu ham deputat masalan jahongir ham deputat masalan men ham deputatman sizlar bizni ushlab turishga bu yerda masalan kuch ishlatishga yoki mahkamasiga olib borishga haqqingiz yo'q degan ma'noda qayta qayta aytyapman nima bo'libdi deyapti bilasizmi qonunni bilmasligi o'sha ayniqsa agar ichki e, ichki ishlar organlarida ishlayotgan xodimlar qonunni bilmasa ular o'sha deputatlik to'g'risida ham maqomni bilmasa deputatga kuch ishlatish mumkin emasligini bilmasa biz oddiy aholidan yo bo'lmasa o'sha forma kiymagan holda nimani so'raymiz ular qonunni himoyachisiku aslida mana shu narsa bizni ko'proq jahlimizni chiqaryapti o'sha joyda yo'q yo'q bilasizmi mana qarang albatta yo'q buni hamma biladiku masalan chaqiruv qog'ozi kerak uni uchun bizga Umay yo'q nafaqat har qanday deputatni har qanday odamni ham masalan biz nima qildik u yerda biz faqat bolalar kirsin dedik o'sha xalqni kirsin dedik nimasi noto'g'ri buni agar ular o'sha bolalar kirmasa o'sha bayram ko'rmasa biz kirib nima qildik u yerda yo e, masalan biz uch kishi kirib ketyapmiz bayramga lekin bizga joy bor ekanda lekin turgan oddiy fuqaroga joy yo'qmish hmm. lekin biz u o'sha xonandalarni bizni ko'rganmiz takror takror biz uni ko'rishga ko'zimiz uchib borayotgani yo'q masalan a yerdagi ko'rmagan fuqarolar turibdi kirmoqchi bo'lib ularni kirgizmayapti bu qanaqa adolatsizlik bu qanaqa vijdonsizlik bu ichki ishlarga qanchalik yarashadi hozir mana mustaqillik bayrami arafasida masalan o'sha jonli efir qilishdan oldin ham yuz marta hattoki bir o'chirib ham qo'ydik shu holat hmm. ertaga boshqa bir aksan bizaga qarshi bir narsa qilmasin deb turib ya'ni yoqishga majbur bo'ldik hmm. man o'zimiz yuristlar bilan maslahatlashdik boshqa qildik ijtimoiy tarmoqda уже repostlar bo'lib qancha odam o'ziga ko'chirib olgan keyin уже bizaga qarshi bir gap bo'lmasin boshqacha talqin bo'lmasin deb turib yana yoqishga majbur bo'ldik hmm. masalan shu holatda lekin bular hozir bunaqa qilishi qanchalik to'g'ri tabiiy savol tug'ildi xalq tilidan deymiz kommentariyalar ichida aynan siz sudyalarni tanqid qilganligingiz ortidan ham qandaydir sizga e, bo'lgan ta'zir deymizmi yoki e, o'shalar bilan bog'liq bir holat deb o'ylaganlar ham bo'ldi endi bilasizmi mana mana shu holatda o'sha e, ichki ishlar boshlig'ini o'rinbosari chekkaga chiqib telefonda gaplashib qaytib kelib undan oldin yumshoqroq gaplashib turuvdi biza bilan qaytib kelib aynan moshinaga tiq olib bor mahkamada gaplashamiz degani keyin maska taqmaganim uchun mani mahkamaga olib borish kerakligi aslida qonunda unaqa emas joyida bayonnoma tuzish kerak u holatlarni hammasini ko'rib man nafaqat sudyani tanqid qilganman masalan chirchi shaharda man o'sha e, prokurorni ham toshkent viloyat prokuraturasi xodimlarini ham tanqid qildim yaqinda undan tashqari hokimni bir necha bor tanqid qilganman e, bu qanaqa ma'noda man u tanqidni ham manga bitta narsa bermayapti deb qilmaganman shu xalq manfaatidan kelib chiqib qilganman endi man man o'zim ham shunaqa gumonga boryapman to'g'risi e, juda ehtiyot bo'lishga harakat qilib yuribman oldin bemalol yurardim hech nimadan bir atrofga qarab yurmasdim hozir уже juda ehtiyot bo'lishga to'g'ri kelyapti masalan qanday kayfiyatda borib qanaqa kayfiyatda qaytdingiz mana to'g'risini aytsam yo'lda mashinada ketayotganda e, hattoki e, shunaqa rejalar qildikda bir kirib ay bayram bo'lsa xalq bilan birgalikda o'yin kulgi qilamiz e, shularni jonli efir qilamiz deb gaplashib kayfiyat juda yuqori darajada edi bayramona kayfiyat edi ya'ni mustaqilligimizni o'ttiz yilligi bu mustaqillik bu oliy ne'mat bu necha yil kutganmiz buni ko'rgan bor ko'rmagan bor to'g'rimi hmm. mustaqillikka mustaqillik mustaqil hayotda yashash hammaga ham nasib qilmagan qul dovri bo'lgan tarix o'qigan odam yaxshi biladi mustaqillik nima e, o'sha e, uni qadri qanaqa to'g'rimi mana musaffo osmon degan so'z ustidan qancha tanqid qildik bosh qildik mana hozir afg'onistonda bo'layotgan holatlardan keyin mustafo musaffo osmon degan so'zni qadriga yetishni boshladik bu ham xuddi shunaqa mustaqillik bizani eng oliy bayramimiz bu bunga yuqori kayfiyatda kelayotgan holatimizda mana shu narsaga ro'bara o'sha yerda ham biza ularga yomon gapirmayapmiz muomala qilib turibmiz videoda ham ko'rsangiz feruza ham u to'g'ri aytib kommentariyada har xil izohlar qoldirishyapti feruza ham u yerda birdaniga ularga unaqa tashlanib ketgani yo'q yigirma minutdan ko'p ularga tushuntirayotibdi e baraka topkurlar bunaqa emas qo'ylaring va bunaqa qillaring man deputatman shu hududda mana bunaqa deb yaxshi gapirayotsa ular haddidan oshib harakatlarini уже chegarasi bo'lmayaptida eplab bo'lmayaptida ularni уже yo ayniqsa jahongirni ham qo'ldan ushlab ushlab olgan qo'yib yubormayaptida yo qo'yib yuboringlar qo'yib yuboringlar qo'yib yuboring qo'yib yuboring yigirma martalar aytdim masalan yo'q bu yerda bitta narsaga qarash kerakda masalan man qochib ketayotgan joyim yo'q joyimda turibman keyin ularga qarshi kuch ishlatib yo'q man hech qanaqa bir ortiqcha xatti harakat qilayotganim yo'qda o'zidan o'zi kelib ikkita qo'limdan ushlab ikki yog'imdan sudrab hech kim darvozani oldidan olti yetti metrga sudrab olib ketdida birovni urib so'kib mayib qilmagan bo'lsam to'g'rimi biz darvozada ancha buyoqda turgandik agar videoda hamma e'tibor berayotgan bo'lsa biz darvozani nari yoqda turibmiz u paytda o'sha joygacha sudrab olib ketdida nimaga bular haddidan oshadi ichki ishlarda ishlasa yokida prokuraturada ishlasa bular asobiy odammi shunda bu o'zi xalq xizmatchisiku bu qonunni ustuvorligini ta'minlash kerak bo'lgan mas'ullarku bu javobgarlarku bular a bular o'zlari qonunni buzsa qo'pol ravishda qonunni bilmaydida intizomini bilmaydi deputatlar maqomi to'g'risida bitta qonunni bilmaydi lekin o'zini tuchi osmon man tushunmayman man unga muomala qilyaptimman ey baraka topib ko'r mana bunaqa holat mana bunaqa desam u osmonga chiqib mani qo'rqadi deb o'ylayaptim tushunmayapman deputatlar to'g'risidagi qonunni o'qigansizmi xabaringiz bormi o'sha qonunda ko'rsatilgan deyapman qayta qayta yo'q xabarim yo'q nimaga o'qishim kerak mana shunaqa yo men tushunmaymanda qonunni agar boya yana ta'kidlashga to'g'ri keladida qonunni agar ular bilmasa biz qolganlardan nimani so'raymiz yo'q ya'ni bilasizmi eng achinarlisi ularga qonunni masalan faqat ichki ishlar e, tizimiga demayman masalan hokimiyat ishlaydimi e, yokida prokuratura yo'nalishida ishlaydi nima ularga qonunni asoslab aytsangiz ham yo'q eshitish qonun bir chekkada qolib masalan rahbar mana buni qilasan desa o'shani qiladi man aytaman qanaqa bu qonun nimaga kerak qonun ustuvorligi yo'q bizaga qonun nimaga kerak unda nimaga u konstitutsiya kerak nimaga u ma'muriy yokida jinoiy yokida bir intizomiy qonunlar nimaga kerak bularni hammasi agar bular bunga qonunni ko'rgan joyda aslida bular noqonuniy xatti harakat qilayotganini ko'rsatsangiz bu orqaga chekinish kerak man unga aytib turibman sani haqqing yo'q manga kuchlatishga san man kuchlatishga loyiq ish qilmadim bu yerda qonun jinoyat qilmadim odam o'ldirib qo'ymadim odam o'ldirib qo'ygan taqdirda ham mani kuchlatib olib ketish agar qachon kuchlatadi man ularga qarshi kuchlatsam qochishga harakat qilsam to'g'rimi qarshilik qilsam man aytdim ularga umuman kuch ham ishlatayotganim yo'q o'zim fikrimni savolimni beryapman xolos nimaga ular manga kuchlatish kerak nimaga mani o'sha mahkamasiga borish kerak bular bu hammasi juda chuqur o'ylantiradi insonni e biz endi o'sha yerda indamasligimiz kerakmi yo ular bolalar o'sha ayollar kirmasa biz kirib ketishimiz qanday vijdonsizlik bo'ladiku biz uchun kelinglar endi e, mustaqillik o'ttiz yilligi munosabati bilan borib yaxshi bayramona kayfiyatda borib to'g'ri e, yomon kayfiyatda qaytinglar shu fursatdan foydalanib butun o'zbekiston ahliga yuzlanib mustaqillik bayrami bilan agar imkon darajasida bo'lsa bir tabriklasak yaxshi ruhiyatda chunki yaxshi ruhda borib aynan yaxshi ruhda tugashini xohlaganimiz uchun ham sizlardan so'ramoqchiman man qisqaroq e, tabrik qilaman to'g'risi unaqa kayfiyatda emasman hozir e, man tabriklayman bunga alohida chiqish qilaman xudo xohlasa tabrik yo'llayman tabriklayman iloyim bu mustaqilligimizga ko'z tegmasin mustaqilligimiz doimiy bo'lsin bunaqa e, har xil holatlar bo'lib qolganiga ming bor uzr biz ham bunaqa xohlamagandik bunaqa bo'lishini man shaxsan xohlamadim feruza do'stimiz ham umuman xohlamagandi mani olib ketib qolib kuchlatib sudrab ketayotganini ko'rib feruza уже e, jonli efir qilishga majbur bo'ldi buni ham to'g'ri qabul qilish kerak bu piar emas piar bo'lganda biza o'sha e, kirib kelayotganda ellikta oltmishta odam turgan holatini ko'rib o'sha holatdan syomka qilib manga kuchlatgan holatlarini videoga olib bir nimalar qilardik bu piar emas уже u e, hodisa shunga olib keldi shunga o'zlari mana shu narsaga majbur qilishdi ungacha bo'lgan davrda biz rosa harakat qildikki tushuntirishga o'sha yerda holatni vaziyatni yumshatishga harakat qildik tabriklayman o'ttiz yilligi bilan yaxshilikni ko'rishaylik izoh qoldirayotganda shaxsiyatga o'tmanglar biza tarafgami boshqa tarafgami xolis fikringlarni bildirishinglarni so'raymiz barcha